Sekiranya masa dapat diputarkan kembali, aku akan pastikan aku tidak akan salah dalam membuat pilihanku. Hello Aini. Isteri aku merupakan salah satu kesilapan aku dalam membuat pilihan. Sepuluh tahun perkahwinan yang tiada makna. Abang okey? Aku tak tahu bagaimana aku nak mulakan bicara aku. Tapi aku ingin luahkan juga apa yang terperangkap dalam benak fikiran aku ini. Saya. Saya nak kita bercerai. Kenapa? Kenapa? Diam aku membuatkan hati isteriku lebih hancur. Lebih dahsyat daripada aku lantangnya bersuara menyatakan hasrat untuk ceraikannya. Apa yang harus aku katakan pada diri dia? Aku dah bercinta dengan rakan sekerja aku si Aini selama dua tahun. Macam tu. Lepas saya ceraikan awak Rumah Kereta 30% saham dari syarikat saya Akan jadi milik awak Sudah aku jangka apa yang aku bakal lihat sekarang ni Aku bersimpati dengan isteri aku Tapi aku takkan ubah dengan ketetapan aku tangisan dia sebenarnya buat aku sedikit lega. Idea untuk menceraikan dia yang aku obseskan selama seminggu lalu seperti semakin jelas sekarang. Malam tu, aku pulang lewat ke rumah. Menghabiskan masa aku bertemu janji dengan Aini. Isteri aku seperti menulis sesuatu. Tapi aku buat keputusan untuk abaikan dia dan terus ke kamar tidur. Pada keesokan paginya, isteri aku membuat permintaan terakhirnya sebelum kami bercerai. Dalam tempoh sebulan ni, saya nak kita hidup, kerja macam biasa. Anak kita Aisyah ada periksaan bulan ni. Saya tak nak emosi dia terganggu. Lepas tu, saya nak setiap malam awak tidurkan Aisyah sebab saya tak nak dia syak apa-apa. Okey, boleh. Yang kedua, apa yang dia cuba buat Dia takkan dapat ubah hakikat dia akan diceraikan Dan kita akan disatukan Dan yang kedua, saya nak awak dukung saya ke bilik tidur setiap hari selama 30 hari ini sama macam masa mula-mula kita baru kahwin dulu. Awak, tolong jangan bagi tahu Aisyah pasal benda ni. hari demi hari Aku ulang pelakon yang sama pada anakku Dan juga pada istriku. Kadang-kadang aku tertanya pada diriku, apa je yang aku dah buat untuk bahagikan wanita yang sedang ada dalam pangku aku ini? Inilah wanita yang menghabiskan masa 10 tahun hidupnya bersama-sama aku mengundurkan kami seorang cahaya mata yang indah. Pada hari ke-20, aku dapat rasakan keintiman antara diriku dan isteriku kembali. Pegangan lembut isteriku di leherku. Mengingatkan pada hari pertama perkahwinan kami. Kami. hari ini merupakan hari terakhir aku untuk menunaikan permintaan isteri ku. Ayah, ayah, sekarang masuk untuk dokong mama. kali ini rasanya berbeza. Setiap langkahku ke kamar tidur itu membuat aku rasa sedih dan berat kaki aku untuk mengurat langkah. Hari ini merupakan hari terakhir kita bersama. Saya minta maaf atas segala salah silap saya terhadap Abang. Dan saya doakan Abang bahagia dengan pasangan pilihan hati Abang dan kapan ni akan saya ingat dari ini sampai bila-bila. Abang kau, Aku tak bagi sepenuh kasih saya abang kau. Dari kamu yang juga kembali. <laughs> Ada satu Ah. saya nak minta maaf sebab sebab saya dah buat keputusan untuk tak ceraikan isteri saya. Saya sedar sejak 30 hari ini. Dari hari pertama saya dokong dia ke rumah sejak perkahwinan kami. Saya patut lakukan benda tu sampai ke hujung hayat saya. dekat dengan pilihan aku. siapa rindu ini. Kan hatiku kau genggam Maafkan saya atas permintaan yang agak menjengkelkan awak Saya lakukan ini hanya kerana saya fikirkan anak kita Saya nak dia nampak awak sebagai seorang bapa yang penyayang dan cintakan ibunya Sehinggalah ke akhir hayat saya Sudah hampir berbulan-bulan Saya melawan kanser Berat badan saya berkurang secara mendadak Tiada pakaian yang sedia ada sesuai untuk saya lagi Even baju pengantin itu pun Pada waktu tu Saya sedar Saya takkan hidup lama Saya tak akan menghalang hasrat awak Untuk mengahwini wanita yang awak cintai itu Cukuplah sekadar awak merealisasikan Permintaan terakhir saya Dapat mengenang kembali Detik-detik awal perkahwinan kita Sudah cukup buat saya bahagia Dan pergi dengan tenang sungguh menyesal atas pilihan bodohku Sekiranya masa dapat diputar kembali Aku akan pastikan aku tidak akan salah dalam membuat pilihanku Hatimu.